するしないどうも日向太子です今回のゲストは小林 g プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています ラ2曲1本場開始です皆さん手配を開けてくださいゴ郷さん連チャンしましたよはいまあ2六ール上がって親流してもいいんですけどねまあ流してもいいああのなんでですか連チャンとかそういうルールが <laughs> なければないでいいんですけど、ね、あそうなんですか、はい、なんか今気持ちが高まってるのは私だけですかそうですね <laughs> 一本馬300ですけど一本馬とかいらないですね えいらないですか計算めんどくさくないですか三の掛け算みたいなはい一あってね昔は実は歴史的にはもっと上がり点が安かった頃にできたルールでそ、ね、それだけで結構盛り上がっていくルールだったんですけど、はい、今300って面倒くさいだけな気がするんですよね。じゃあどうしていくのがおすすめですかはね、まあ、一本はなくていいと思うんですけど、うん、あるなら1本につき1500っていうルールがあって現代の価値に合わせてってことですか、は 1500日本馬で3000これは結構ゲームに影響あって戦術にも影響あって僕は一本馬1500か0をおすすめしますごさすいません、はい、今回は3 0点ですはい、はい、すいません親番頑張ってください、ね、さあドラマ Q1 日本馬で1326で何点詰まるかとか皆さん一瞬で分かりますかまだ続いてましたね、はい、このトークまだ続いてましたね、なかなか難しいですからね、それもね さあ、で、はい今回は今回は時間がかかりそうですねはいただもう、うん、これで全員1万点以内ぐらいになったので確かにもう平たい状況だと思って打った方がいいですよね上がれば着順上昇に直結するし振り込めばかなりラスが違うし、それも踏まえてこの手どうします もうトン一曲みたいな感じじゃないですかやっぱああもうほんとフラットはい宅配が重なったりして上がりに向かえそうなら行くけれどもそ,、れ以外は対応になるかもと、えー、でリーボー付きのニーロコールって実は日部出した人と1万2400点縮まってるんですよねはいはい結構ね124 124大きいですねもうすぐそこになりましたもんね、 あとは天杯農店でも変わりますし1号付き2000点とか振ってくれるだけで状況が変わったりするんで振ってくれるだけで、はい、相手方がね、うん、ピンズ並んでますよ下茶だからこのぐらいの点差はもうあんまり気にしない方がいいと思いますね、うん、まあ、トップを取らなきゃいけないって言われたらさすがにあと1万2000上がらなきゃなって思いますけども、そうじゃなければあんまり気にしないですね れはどう打つか薬杯3枚並べるかパーピンを切るか一応くっついてますもんね、うん、あがあと数層ぐらいですかただこれいやおこうやっとくとね、まあ、3万だけは痛いですけど、うん、3万以外の有効杯全部使えるのででタンヤオも678の3色も全部使えるんでこうしといた方が後々楽になりますね。 いや郷さんの判断の中でよくこのペンちゃんええ処理見ますねそうですね実は、うん、うん、結構僕は「はい」の組み合わせ通り打ってないところが多くて、うんうん、確かに、えでも今のうちにその判断をすると後の形が後傾になりやすく悩みも減りますもんね そうですね。もう1種類諦めて、手配2枚切ることによって、すごい自由度の高い手配になるっていうのが結構あるんで、ここは早めの2枚落とし、そのペンちゃん落としとかドイツ落としはしますね。はい、自由を求めてるんですね。普段いろいろ縛られてる <laughs> さあここで縛られてる中にさらに縛られましたね。 さあここでリーチが入ったローソーギリリーチ今回捨て牌に自敗がないですねリーチ者自敗がなくて6から上の数字ばっかり、うん、これもやや1から5の3色が疑われる捨て牌ですね、当たるとしたらその下の数字の方が当たりやすいで手役にも絡みやすいですねああじゃあ選んだ時にはこうほんと高いパターンもあるってことですね、え ちょっとこれ E1 リャンワンじゃなくて自敗3枚残っててよかったですね <laughs> 本当ですね切る順番はどのようにいきますかいやでもどれも切らないかもしれないあピンズですかこれは正直もう相当厳しいと思うんで、はい、この手この1枚切れのトンとかはかなり安全だとは思うし筋の急走もかなり安全ですが一番安全なパピン基礎ですね まあ、ローピン切っちゃうと完全に崩れちゃうので、はい、とりあえずパーピンを切っておいて、うん、あとさらにもう2人のことも考えてということですかそうですね、うん、ちょっと間に合わないなっていう感じですねで浮き牌がうまく通ればまだ復活できますよね急走も通りましたこの一はもう打てないので、うん、急走とローピンの選択で もう募金からいっちゃいますね、うん、もう完全に撤退を意識してということですねあドラが通った <laughs> 今今また始まるんですか <laughs> ちょっと暇になってきたんでねあでもそれ今度こう RTV だったり見てくださる方気になりますねああの向き変わってるみたいなね久保さん今直してたんだみたいな ところも放送画面だとあんまり急走の上下とか見えないんですよ、ね、大きい画面で見ないとさすがに見えないですかでパーマも通っていますいや今トップ目ねチーピン切りましたローピン3枚見え10年前ぐらいに大先輩のパイプを取ってた時 インピンのあんこを3枚ひっくり返した人もいましてくるくるくるってあ上下上下を向きですかええウーピンですよ、うん、ウーピンでウーピンですよねええまあ多分それはその人はピンズの上下というよりは、うん、単純にあ読んでくる相手の読みをずらす意味もあったかなその戦略なんですね、ええ そうピンズも上下ありますからねそうですね、うん、僕ピンズの上下目が悪いせいかあんまりパッと見分かんないんですけど <laughs> 豆知識ですけどねあのこの「ハイ」のシリーズだとリャンピンとハクとぐらいしかね上下ないのないんですよ、うん、あとは全部ありますピンズリャンピンだけないんです、ね、そうリャンピンだけないです こんなくだらない話をしてていいんですか <laughs> 今もう完全撤退でしかもどこにも正 <laughs> 直打たないんだよね郷さんね、はい、まだ上がりは決まっていません考えるのはこれなんちゃのリーチなんですよはいということは、うん、配定がいくんですねこのままいくとあそうですね誰も仕掛けてませんし、うん、ってなるとなるとその安全牌が足りてる時は配定をずらしたいので できれば地位しやすい連続形とかを残しておくと相手ずらしがしやすいですね。なるほどこのずらすってなった時はどこら辺までの順目の意識なんですかこの安全牌が足りたら早くてもいいと思います今はどうですか今はねこんだけありますね <laughs> こんだけありますね、うんうどうですまだ足りない。ちょっと足りないです。あと、あと6 <laughs> 巡あるんで。 <laughs> そうですね。ちょっと足りないです。 足りないですけど足りないですね <laughs> 足りない時はまだ行かないですはいわかりましたでこんなことやってて他の人の店配に振り込んじゃったりするとまずくて、そっちね数ピン数ピンをしてる人がいるんですよね、また手出しでしたねうん名前の数ピンなんなのかあ通ったからもう一回こうね受けた範囲なのかただ手配十分になったっていうケースもありますねただ あの上茶が闇でこう電波を入れてる場合って、何点ぐらいからはリーチをしない判断になりやすくなるんですか1000点だったとしてもリーしないケースはありますよね1000点の現物待ち、うん、と上がれば2300になるんで 先天の現物増しっていうケースはありますよねでもそうするとピンクですかピンクとか、うん、まあ1300とか弾薬の1300、うん、だからまあ厳密に言うとこの現物のパワー1とかも切りづらいですがそのぐらい切っておかないとしょうがないんで切るとしたらリーチの現物のパワー1か2人の共通の筋の一品か完全安安牌は触らない安全安牌はまだ切らないですね ワンぐらいは切っておきます。はいが3枚見えパワンは全て見えました現物のロースをちないリーチ者のりのチーピンいっぱい読んでですね、うん、入っていた範囲です 新品が3枚新品3枚ローピン3枚はいワンチャンスですねダブルワンチャンスダブルワンチャンスだけどこのリーチ者の現物のダブルワンチャンスって結構危なくてはい全員降りてるなら手の中にある人は切るんですよ、うんうん、ただあの2枚とも見えてないってことは2枚とも山の中っていうケースよりは誰かが顔面ターツとして使ってるケースがあるんで 安牌ではないかもしれないですね。ここに押してる人がいて患者をどう読むかですね。さっきの数ピン切りで天杯だって1枚目の数ピン切りで天杯だったとすると顔面変化間違えっていうケースもあるんですね、そろそろ足りてきたかなっていうのもあり <laughs> 自分のねそうにしてみますおなるほど残りの回数も考えながらの判断 終盤のダブルワンチャンスはね、本当結構危ないんです。リーチの現物のダブルワンチャンスですよ。現物じゃないダブルワンチャンスは誰かが切れずに持ってるケースはありますが。通ってますからね、はい、67のピンズ。は手が止まった。考えて言いそう。これは来てますね。 <laughs> これは来てますね。これは明らかに来てますね。いつ通りましたね。うんああ しかもリーチはかけていませんからねかけてないってことは、うん、現物のウッパーピン待ちありますよね候補にあ決ました、 <laughs> おドラが4枚見えました ピンチピンどっちか出ないかなと思いながらやってますが <laughs> そしたら切れますもんね、はい、あでもまた考えてますよどうだろう酸素酸素これリーチ宣言杯の筋これ来てますね <laughs> これは完全に押してる気がするんで来てます来てます、えー、でリーチに来ない理由と考えるとこの現物のパーピンがかなり怪しくなってきます、ね、リーチ社の現物待ちはい数ピンこれで安全牌は足りましたねはい ってなるとどこかでチームチーあるんですね、はい、そうするとこのピンズのピンズこうやって持っとくと大体泣けるんで <laughs> なるほどここら辺全部泣けますね、うんうんうん、違う音杯が1個足りないか、まあ、スーピンオアーム全杯として使わないとちょっと足りないのかなただ、えー、2回。 今ローピン4枚目見えましたねこれはい見えましたパーピンも大丈夫パーピンも安牌になったはいということでもう安心してハイテイズがしができます、うんあとは泣けるかどうかまあポンでもいいんですけどねそうですねまあポンできるのウーピンしかないですけど、ね、しかないですけどまあ一応見えてない、ええ、テイをずらす意識はややっぱり大事ですか 大事ですねななんちゃにリーチって言われた瞬間ああやばいと思うしあそこは考えておくべき、うん、でシャーチャにリーチって言われたら一発消しても背景がいくなって考えますね、うん、負けませんでした負けませんでしたこれなんか対面がポンできたりするようなものとか考えたりするんですかできそうな現物はねただの危ない囲ですもんね <laughs> さすがにもうないですねそうですよねはいじゃあもう一番安全そうなもられるかどうかは なんちゃのねこの最後の灰次第そうだ上がれず流局さあでは天杯の方は開けてくださいあ一人天杯でした街はスッチーソうんリージビンフィー抵抗でしたね切り立てさあ今回親は流れましたが こちらって一度気になりますテンパイ入ってました一回も入ってない開けてもらえますぜひ見せてください卵巣あんこかなるほどりゃんしゃんでも数ピンと結構してたんでこの時はまだやる気があったってことですかねあ何もなかったリャンピんがリャンピンが3枚目だったんですかうん、そうですね、うん。 なるほど。 <laughs> 何もなかったのか。おやっぱこの手詰まりで頑張ってる人ってね判別しづらいですね。しづらいし、ちょっとすごい大変だったんですね。 <laughs> 結論としては。でも三層来てますねとか言ったけど、なるほど両層が4枚だったっていうケースですね。両層が4枚見えてての。換算層がない。はい。でもそれが分からなかったらただ怖い牌ですからね。さあなるほど。 さあ、このような形になりました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。続いての何3曲もお楽しみに。